urtarriak amarrean bilborakoaz. Euskal preso eta beraien zeniden eskubiden aldeko mobilizazio erraldoiera. Guk argi dugu, dispertsioarekin amaitzea urgentea da, beharrezkoa da. Beraz, munduak entzun beza, nau Euskal Herrira. Baina nola adiraziko diogu munduari mezuarki hau? Arratzaldeko, bost erdietan bi puntu ezberdinetatik abiatuko dute ibilbidea zenitartekoek. Bizkaitarrek eta Arabarrek lakasiatik eta Nafarrek Ipar Euskal Herritarrek eta Gipuzkoarrek udaletzetik. Elkargune bihurtuko den Zabalburu plazara iritsi Bertan adiraziko dugu, argi dugu, nau Euskal Herria. Nola bada egunean bertan autobusetan, metro irteeretan ibilbidean zehar banatuko diren argi izpiekin egingo dugun ekimenaren bitartez. Pertsona bakoitzak bi argi izpi izango ditu, bat esku banatan. Ibilbide guztian zehar egongo diren bosgora iubetatik entzungo dugu ekitaldia. Guztiok, momentu batean, bosgora iubetatik adiraziko digute noiz erakutsi munduari argizpi horiek. Eta nola piztu argizpia? Erraz erraza da, hau erditik beldurik gabe. Klak egiten entzun duzu, badazpada berriro txikitu. Piztu bela ikusiko duzu. Eragin, eragin, eragin, argi izpi guztia hartzen duen arte eta orain berdin berdin, bigarren izbiarekin. Piztu dituzu biak, eutzi bat eskubanatan eta erakutsi munduari argi duzula. Igo besoak zerura eta erakutsi zure bi argi izbiak. Baina kontuz, ez piztu behar baino lehen. Erakutsi diesa jogun mundu osoari denok batera guztiok elkarrekin dispertzioarekin amaitu beharra dagoela. Orain! Amabio orduz mantenduko dira piztuta argi izbiak behinek italdia amaituta txukun mantendu ingurua, argizpiak izpiak sakarrontzira bota. Milak alagun bilduko gara bilboko kaleetan, edo zer dela ere jarraitu antolakuntzan labiltzan bolondrasen argipenak. Bilbon ikusiko dugu elkar.